Oke teman-teman yang belum menonton video dari saya silahkan kalian klik tombol like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Yus di Pratama di Pratama TV Official Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata cara mentransfer uang ke seluruh dunia secara gratis walaupun banknya beda dari BRI ke BCA, dari BCA ke BRI, dari BNI ke Bank Nagari dan lain sebagainya. Sangat gratis tanpa biaya admin. Caranya sangat gampang sekali. Tapi sebelum lanjut ke video tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama teman-teman semua harus memiliki aplikasi yang bernama OVO ini. Silahkan nanti download di link deskripsi video di bawah ini. Download secara gratis. Lihat saja di deskripsi bawah. Ada linknya itu, silahkan download secara gratis. Setelah teman-teman mendownload aplikasi OVO ini, lalu install, ikuti langkah-langkahnya, isi data-datanya, update, foto KTP, foto selfie segala macam, isi lengkap-lengkap, masukkan PIN, password, kode OTP dan lain sebagainya. Setelah terisi lengkap, maka aplikasi kita buka. Pertama-tama kalau kita berhasil mendaftarkan data diri kita di aplikasi OVO ini, tentunya kita sudah masukkan security kodenya. Setelah itu kita masukkan, ingat kode kita masing-masing. Kalau kita pelupa, silakan catat di tempat yang aman. Masukkan pinnya masing-masing. Pin itu terdiri dari 6 digit. Kalau sudah kita buka, setelah kita masukkan pin, maka menu home-nya atau beranda awalnya seperti ini. Inilah tampilannya dari aplikasi OVO tersebut. Aplikasi OVO ini mempunyai menu sangat lengkap. Kita juga bisa bayar PLN, pulsa, pakai data, sampai asuransi, iuran lingkungan, TV kabel, PJS, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali fitur-fitur di aplikasi OVO ini. Berbelanja yang lain pun juga bisa berbagi demi masa depan anak Indonesia banyak ke fitur-fitur yang ada di aplikasi OVO ini. Tapi di video kali ini kita hanya belajar tata cara mentransfer uang menggunakan aplikasi ini. Mentransfer uang ke beda bank. Walaupun bank kita bank bank BCA, bank Mandiri, kita mau transfer ke BRI gratis biasanya dipotong biaya, biaya admin ada yang 6.500 dan 10.000 dan lain sebagainya kalau pakai aplikasi ini gratis bisa dibuatnya gratis caranya klik saja menu transfer ini tapi untuk menikmati fitur transfer ini teman-teman semua harus mengupgrade aplikasi OVO teman-teman semua menjadi aplikasi OVO primer. Mengupgrade-nya ini juga gratis, nggak berbayar, cukup disuruhnya kita mengupdate data diri saja. Foto, foto pakai selfie, foto KTP, ya ikut saja apa yang perintahkannya. Jadi kalau kita sudah menjadi akun primer, kita bebas ber, bisa menggunakan OVO transfer ini kita mau transfer ke rekening bank An, transfer antar OVO juga bisa scan juga bisa kita di video tutorial ini dengan menggunakan rekening bank kita pilih banknya kita mau transfer ke bank BNI Syariah BNI Syariah ini kita bisa transfer ke semua bank bank Jepang nih Tokyo Mitsubishi segala macam bisa tapi kita mau transfer ke bank BNI Syariah kita pilih BNI Syariah kita masukkan nomor rekening BNI Syariah yang kita tuju saya masukkan 1174 pesannya transfer dari OVO ini sebenarnya boleh kosong boleh diisi terserah kita coba saja mentransfer Rp20.000 dia minimal transfer 10.000 jadi minimalnya 10.000 maksimalnya bebas terserah cepat transfer 20.000 ke rekening ini BNI Syariah tulisannya transfer dari Oppo kita klik transfer ini penerimanya saudara Erdianes Putra sumber dana Oppo Cash pesannya transfer dari Oppo nominal 20.000 biaya transaksi gratis biasanya kita mm, transfer dari ke bank itu kena biaya kita charge kena admin 6500 ini gratis nol biayanya kita klik transfer berhasil dari Yusti Pratama ke Erdianes berhasil jadi sangat gampang sekali Begitulah tata caranya. Jadi, bagi teman-teman semua, terutama bagi para bos yang akan menggaji para karyawannya, ini sangat bermanfaat sekali aplikasi ini. Bisa mentransfer gaji ke karyawannya yang punya banknya beda-beda, bisa memanfaatkan aplikasi ini. Jadi, kalau kita mentransfer gratis, cukup diisi ulang saja saldo dari OVO ini. Cara top up saldo OVO ini juga ada di channel ini. Silahkan cari saja cara top up saldo OVO di channel pertama TV official ini. Caranya sangat gampang sekali. Cukup klik top up aja. Lalu kita juga bisa melalui kartu debit, ATM, terbanking merchant, OVO bot, dan segala macam. Dan bisa juga banyak banknya kita untuk top up sampai syariah pun juga bisa bank lain pun juga bisa jadi silakan memanfaatkan aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang transfer ini banyak ada dana aplikasi dana namanya juga bisa tapi dana itu pakai limit ini nggak ada limit-limitnya bebas terserah ada aplikasi flip flip itu saya sudah lama menggunakan namun aplikasinya terbatas. Jam operasionalnya pun terbatas. Sampai jam 6 sore, sampai jam 1 kalau hari Sabtu. Dan pakai antri segala macam. Ini nggak ada antrinya, langsung masuk, sukses. Nggak ada antri-antri, langsung masuk, sangat gampang. Jadi, teman-teman semua silahkan manfaatkan aplikasi ini semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan dijaga kerahasiaan pinnya masing-masing. Ini sama juga dengan ATM. Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan pin kita bisa-bisa saldo di ovo case kita ini dicuri orang. Jadi manfaatkan simpan baik-baik pinnya. Hati-hati jaga kerahasiaan dari pin aplikasi ini. Jadi berkilah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Nggak ada ruginya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman semua bisa langsung tahu video-video terbaru yang diupload di channel Pratama TV Official ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar yang lain terbantu dengan adanya video tutorial ini. Karena saya rasa video ini sangatlah bermanfaat untuk yang suka berbisnis, mentransfer-transfer, apalagi belajar online segala macam. Sangat bermanfaat sekali aplikasi ini. Oke, terima kasih. Banyak maaf kalau ada saya salah-salah dalam menerangkan. Kalau kurang jelas, atau suara saya kurang bagus segala macam saya mohon maaf wabillahi wal taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh